masha Allah masha Allah masha Allah eh akwai addu'a wadda tana da muhimmanci kwarai da gaske ga dukkan musulmi ya kiyaye ta saboda yanayin da muke ciki yanzu muna cikin yanayi ne na matsala menene matsala duniya akwai waɗansu abu guda shida suna damun duniya a yanzu wanda kuma maganin su sauka ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hasada akwai keta akwai sihiri akwai makirci akwai kambun baka akwai shafa ta shaidan wannan abun guda shida wallahi tallahi a yanzu suna taka rawa sosai ga mutane to amma akwai addu'a daga annabi sallallahu alaihi wasallam wadda take maganin waɗannan abubuwan sai dai mu musulmi mafi yawa mukan yi sakaci sai ga mutane maimakon mu nemi addu'o'i wanda annabi ya karanta sai ga mun tafi muna neman waɗansu abubuwa waɗansu kalamusai waɗansu bokaye wanda abin ba zai yi ba tasiri tunda annabi ya ce ba a korar wato aljani da aljani in za a rushe aljani in za a rushe makar to sai da ayoyin alkur'ani mai girma wallahi tallahi duk mutumin da yake neman maganin hasada da maganin wato ƙashi da maganin sihiri da maganin makaru da maganin maye da kuma shafa ta shaidan za ga an ce ga nan wannan shaidan ya shafe shi yana cikin yanayi na halin la haula wala quwata irin farfadiya irin abu ga nan ga mutum ya susuce to wallahi ga addu'a wadda duk musulmin duniya in ya ɗauki wannan addu'a zai yi wallahi dukkan waɗannan abubuwan da muka zana zai samu kariya daga Allah domin annabinsa ya faɗi shi kuma ma yandiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha annabi yace duk mutumin da yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mi'ata marra fi kulli yawmin kufiyat wa wuqiyat annabi yace duk wanda ya faɗi wannan abin da muka faɗi wannan addu'a to Allah zai kare shi a wannan yinin daga dukkan bala'i sannan wannan magana tana da muhimmanci kwarai da gaske Allah ba mu ikon aiwatarwa domin kamar yadda yake a cikin wani littafi da ake ce mai asarimul batar fi tasadi lissihiratul asharar wato aka ce wani mutum yana yin magani ga wani bawan Allah abinda ake ta rukiya aljani ya nufi ya shiga cikin mutuma to a man dalilin karanta wannan addu'a da mun karanta aljani ya ka shiga cikin shi akwai abin da za mu ƙara mutane shine wani lokaci mutum yakan bar wata addu'a wadda idan aka mai sihiri kuma sihiri sai kama shi kuma addu'a mai sauki ce ni na iya kai ka iya Shi ne kawai falaki da nasi duk mutumin zai karanta idan ya karanta falaki da nasi idan zai karanta falaki ya yi bismillah sannan ya karanta kula uzu birabin nasi ya yi bismillah sannan ya sace koma ya karanta falaki ya yi bismillah ya sace karanta kula udu birabin nasu ya bismillah kowace haka zai yayi so uku in zai kwanta ya shafe jikin shi wallahi tallahi da shi da shaidan har abada annabi ya wada, idan kana gudun mayi ga danka, to abinda za a karanta mai shine a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma ajidu min nafsihi wa nafkihi wa hamzihi wa hammihi ayi kokari a harcin wannan addu'a wallahi duk mutumin da yake karanta wannan addu'a yana shafe ɗanshi. shi to da ɗan shi da maye sai yi handi ba in ba za ka iya ba ka karanta ka towa ka bashi a ruwa to akwai wani abu da muka ambata shine wato miki masu yin makirci masu yin makaro to shi ko idan kana koyon miki abinda za ka yi karantawa shine ka karanta Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'uzu bika min shururihim duk lokacin da zaka wuce ta wajen mukiya in dai ka wannan mutanen mukiya ne suna kinka ko mukiyi ne daya in zaka wuce ta wajen shi walla idan ka karanta wannan addu'a zaka yi rinjaye akan shi zaka kona mai zuciya zaka hallakar da shi zaka lalata shi domin abin da yake ma zai koma kan shi ko kuma ka ce Allahumma akafinihim shi ita wannan addu'a gudunmuwa ce gare ni gare ku yan uwana musulmi insha Allah wassalamu alaikum warahmatullah